Toma dos. Acción. Hola, soy el señor Almohada. Hola, señora. ¿Cómo se llama? No, pues qué chido nombre. Imagínate que te una almohada con No, Diana, no. Oh, oh. oh. Almohada, pon lentes. Me han golpeado. Oye, no, yo tengo lentes. Osito, ah. que hable con el osito.